Salve, salve galera! Hoje nós vamos falar sobre um joguinho de terror que está sendo muito aclamado nos momentos. Bad and the Machine. Pelo jogo ser muito recente, encontrei pouquíssima coisa, mas o que eu encontrei eu vou deixar para vocês. Se liguem aí. E eu vou fazer um resumo do primeiro capítulo. É claro que eu não vou falar o segundo capítulo, porque nem todo mundo jogou ele ainda. Eu não quero dar muito spoiler. Lembrando, esse vídeo sim vai ter spoiler. Ele foi desenvolvido pela Demetri Games seu primeiro capítulo foi lançado em 10 de 2 de 2017. Seu segundo capítulo foi lançado em 9 de 4 de 2017. Sendo que seu terceiro capítulo já foi anunciado e vão ser um total de 5 capítulos nesse primeiro game. Ou seja, Pode sim ser que tenha um segundo game com mais capítulos. Até então ninguém sabe mais com o sucesso que ele está tendo. É bem provável que sim tenha um segundo game de Band and the Ink Machine, ou Band e a Máquina de Tinta. Isso é tudo que eu consegui encontrar de curiosidade, ou seja, não tem muita coisa. Bom, agora eu vou deixar um resumão que eu fiz do primeiro capítulo. Eu não fiz um resumo do segundo, até porque o vídeo iria se estender muito. Se vocês sentirem necessidade de assistir um resumo do segundo capítulo, eu deixo aqui para vocês. É só deixar nos comentários, beleza? Então vamos lá. Como protagonista nós temos o Henry, um animador que recebe um convite para o seu antigo local de trabalho, um estúdio de animação. Ele recebe o um convite direto do proprietário desse estúdio. Ao chegar no estúdio, ele percebe várias coisas estranhas. Até então ele percebe que o estúdio tinha sido abandonado. Ao explorar o estúdio abandonado, ele se depara com grandes tubos de tintas e símbolos de ocultismo, ou seja, ali as pessoas mexiam com o ocultismo naquele local. É então que ele começa a ficar com medo, até porque ele se depara com o corpo mutilado de um lobo, protagonista de alguns dos desenhos animados que eram produzidos ali. Ele fica com medo e tenta fugir desesperadamente para a saída. É então que o chão se abre e ele cai em um quarto subterrâneo. Nesse quarto há vários símbolos. Nesse quarto ele encontra três caixões e um pentagrama feito com tinta no chão. Ele pega um machado, ao se aproximar desses símbolos, ele começa a receber flashbacks da tinta que ali estava. Então que ele vê várias cenas obscuras, cujo eu não vou falar quais são. Se vocês quiserem descobrir, dá um like, se inscreva e em seguida vão jogar um jogo que é foda pra caralho é um aviso. Bom galera, esse foi um resumão que eu consegui fazer, agora eu vou deixar a gameplay do primeiro capítulo para vocês sentirem a emoção desse jogo muito foda, this point, I don't get what Joey's plan is for this company. The animations sure aren't being finished on time anymore, and I certainly don't see why we need this machine. It's noisy, it's messy, and who needs that much ink anyway? Also, get this. Joey had each one of us donate something from our workstation. We put them on these little pedestals in the break room to help appease the gods, Joey says. Keep things going. I think he's lost his mind. But hey, he writes the checks. But I tell you what, if one more of these pipes bursts, I'm out of here. Bom galera, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, deixem um like, se inscrevam aí embaixo, obrigado e fui!